Abdullah bin Ahbar atau nama aslinya Muhair bin Ahbar. Mungkin tidak bisa benar-benar disebut sebagai sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau ia termasuk dalam karakteristik sahabat beliau. Muhair bin Ahbar adalah dari golongan jin yang telah memeluk Islam dan memegang teguh agama Tauhid. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi wasallam, rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru umat dan kaumnya. Generasi demi generasi dan rasul berganti rasul. Ibnu Ahbar ini mengimani para rasul tersebut termasuk sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ia termasuk dalam kelompok jin yang mengikuti risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disetir dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1 dan 2. Muhair bin Ahbar tinggal di Gunung Tursina bersama istrinya. Tetapi ia lebih sering berkeliling melanglang buana layaknya seorang musafir. Pada suatu ketika ia pulang ke rumah dan didapati istrinya sedang menangis. Ia pun bertanya, kepada istrinya, "Kenapa engkau menangis?" Istrinya yang juga memeluk Islam dan mempunyai kecintaan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Apakah engkau tidak tahu sesungguhnya Muspir salah satu jin kapir yang jahat telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau menjadi sedih. Memang beberapa waktu sebelumnya telah terjadi peristiwa yang menggemparkan di Mekah karena berhala milik Walid bin Mugiro adalah salah seorang tokoh kafir Quraisy. Bisa berbicara peristiwanya berawal ketika kaum Quraisy menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama menjelang dimulainya musim haji suatu hal yang pasti mereka menolak dakwah dan ajakan beliau untuk bertauhid. Tetapi alasan apa yang tepat dari penolakan tersebut? Sebagai usul muncul seperti menyatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dukun, penyair, penyihir, dan pengacau, dan berbagai usulan lainnya, bahkan sebagai orang sinting. Walid menolak semua usulan tersebut karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu tiga hari untuk memikirkannya. Dalam tiga hari tersebut, Walid bin Mugiro melakukan penyembahan kepada berhalanya Hubal secara intensif. Ia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Dan dia juga mengajak anggota keluarganya untuk melakukan hal yang sama. Ia juga memberikan persembahan yang luar biasa setelah tiga hari. Walid berkata kepada Hubal berhalanya, Demi penyembahan yang aku lakukan dalam tiga hari ini, beritahu aku perihal Muhammad. Saat itulah jin kafir yang bernama Muspir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, Muhammad bukanlah nabi, jangan engkau benarkan perkataannya. Dan beberapa nasihat Muspir untuk Walid yang pada dasarnya menjelek-jelekan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walid sangat gembira dan mengabarkan hal tersebut kepada pemuka kafir Quraisy lainnya. Mereka mengundang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada keesokan harinya untuk berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Ketika mereka telah berkumpul, mulailah Walid memberi persembahan kepada berhalanya dan menanyakan seperti hari sebelumnya. Muspir segera masuk ke dalam Hubal dan mengatakan perkataan seperti halnya sebelumnya. Walau kafir Quraisy itu bersorak gembira Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah yang dikatakan berhala tersebut? Tenanglah Abdullah, sesungguhnya itu adalah setan. Kembali kepada Muhair bin Abar, begitu mendengar penjelasan istrinya, ia sangat marah, ia mencari jejak si muspir dan mengejarnya hingga membawanya ke Mekah. Ia berhasil menemukannya di antara Sapa dan Marwa dan membunuhnya di sana. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan pulang dengan perasaan gundah dan sedih. Beliau tahu betul bahwa semua itu adalah rekayasa setan yang terkutuk. Tetapi bagaimana cara meyakinkan mereka dalam kegundahan tersebut? Tiba-tiba beliau bertemu penunggang kuda berpakaian hijau yang sedang menuntun kudanya mendekati beliau. Setelah dekat, ia mengucapkan salam kepada beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Siapa kamu? Salam yang kamu ucapkan sungguh terasa amat indah bagiku. Saya dari bangsa jin, saya telah memeluk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihi wasallam, kata Muhair bin Ahbar. Mulailah ia menceritakan pengalaman sejak melihat istrinya menangis dan menceritakan tentang beliau bersama Walid. Dalam pengejarannya terhadap Muspir, ia juga menceritakan kalau baru saja membunuh Muspir di antara Sapa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda, sedangkan badannya terbang di antara Sapa dan Marwah. Menyerupai seekor kambing tanpa kepala, ia juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumuran darah muspir. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gembira mendengar cerita Muhair tersebut dan mendoakan kebaikan atas apa yang dilakukannya. Beliau kemudian berkata, siapa namamu? Muhair bin Ahbar, saya tinggal di Gunung Tursinal. Kemudian, kemudian Muhair berkata lagi, ya Rasulullah, Apakah engkau tidak ingin aku mengejek mereka lewat berhala-berhala mereka sebagaimana mereka telah mengejek engkau? Lakukan saja kalau engkau suka, kata Nabi Muhammad SAW. Tampaknya kaum kafir Quraisy masih mabuk kemenangan dengan peristiwa sebelumnya sehingga mereka mengundang Nabi Muhammad SAW untuk hadir dalam pertemuan yang sama keesokan harinya. Mereka menghiasi Hubal dengan baju dan berbagai persembahan kemudian berkata, Hai Hubal, betapa cerah penglihatanku hari ini jika engkau mengejek Muhammad. Muhair yang telah siap di tempat tersebut segera masuk ke dalam Hubal dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang hak Agamanya benar, ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya. Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, kalian berada di neraka jahanam. Kekal di dalamnya. Ikutilah Nabi Muhammad, ya Nabi Allah dan makhluk terbaik Allah. Kaum kafir Quraisy terlonglong tak percaya dari bibir berhala Hubal yang sama. Tetapi sangat jauh berbeda dengan perkataan kemarin. Abu Jahal segera tanggap atas situasi tersebut. Ia segera bangkit dan mengambil beliau. Dan mengambil berhala hubal kemudian membanting ke tanah hingga pecah berkeping-keping. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan gembira. Beliau juga sempat memberikan nama baru buat Muhair, yakni Abdullah bin Ahbar. Ibnu Abbar sangat gembira dengan pemberian nama baru oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ia menyenandungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya untuk membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.